kule juu eh, ni boma ni boma ya ni boma mm. ambayo ile boma ilijengwa mwaka 1895 kule tuliko kuwepo kule unakoona kule juu eh, ni boma ni boma ya ni boma mm. ambayo ile boma ilijengwa mwaka 1895 uh sambamba na hili jengo pia unaoiona ilikuwa ni benki benki eh? ya ilijengwa pia mwaka 1995 na hii pia ilikuwa inatumika kama ni slave market slave market yeah. hapa yeah. ah. na ilijengwa pia mwaka 1885 sawa na nani ambaye amejenga ni Mjerumani ambaye alifika hapa mm. katika mwaka 1890 baada ya kufika hapa alianza kufanya survey za kujenga hii sehemu ndipo akaamua kujenga majengo makuu manne majengo makuu manne jengo la kwanza lilikuwa ni slave market la pili katika hii benki la tatu katika ile jengo kuu mm. ambayo ilikuwa kama ni sehemu ya utawala wake jengo la utawala wake mkuu mm. kwa upande wa kusini ah. pia akajenga pia na gereza mm. tukitoka kule kule stand tukielekea kule utaliona moja kwa moja ile gereza tukianza hii hapa nini jengo la watumwa ambalo tunaliona hapa mm. Hili limejengwa mwaka 1895 lakini pia ilipofika mwaka 1990 serikali kaja ikafanya restoration ya ile jengo kwa baadhi ya maeneo. Kwa mfano kama tukiliangalia hapo kuna hii U shape maanake ilikuwa ni wazi kabisa nguzo 15 nguzo tatu yeah. mara tano ah, ilikuwa yeah. ni wazi kabisa, lakini serikali baada ya kuja mwaka 1990 ikaamua kuzizibia hizi kuta zote ili maji jengo kulifanya liwe imara mm. na liweze kutunzika nyakati zote za historia ambayo ilikuwa hapa Tanzania. Ah, yeah. Pia kuna hili jengo ambalo tunaliona nilikuwa natumika pia ni kama ni benki benki ya benki eh. ambayo ilikuwa ni benki ya kwanza kwa kusini ambayo ilijengwa na Mjerumani kwenye mwaka 1895 mm -hmm. lakini pia ilipopita vita ya kwanza dunia mwaka 1914 mpaka 16 yeye Mjerumani alikuja kutawaliwa hapa pia alitolewa na Mwingereza. Kwa hiyo Mwingereza alipokuja kutawala hii sehemu pia naye pia akawa anatumia kama ni benki pia. benki. Ya, ingawa baadaye kuja kuchukua lile pale jengo la utawala pia nani Mwingereza mm -hmm. yakawa anatumia kama ni sehemu ya kituo cha polisi, ni sehemu pia kama ya tunasema ni ofisi za viongozi wake wakuu. Haya. Yeah. Kwa hiyo tukipanda kule juu tutaenda kuona baadhi ya vyumba na pia kuona baadhi ya sehemu ambazo zipo ndani ile jengo. Mm. Pia na baadhi ya sehemu ambayo ilikuwa inatumika kama ni mahakama yeah. kipindi cha Mjerumani. Mm. Maana Mjerumani alianzisha hiyo mambo ya mahakama na pia kajenga ile kwa moja kwa moja nini? Mm. Gereza. Gereza. Yeah. yeah. Kwa hiyo pia tunaona hili pia jengo. Ehe. Uh -huh. Tutasogea tuone ndani kuna nini. Hii jengo linaitwa Dr. Livingstone House. Dr. Livingstone. Ah, yeah. Kutoka uh, Ungereza. Yes. Uh -huh. Dr. Livingstone House haimaanishi kwamba alifikia hii jengo, alikaa ndani ya hili jengo eh, lakini alifika hii sehemu before hata jengo halijajengwa mm, ya mwaka 1866 tarehe 24 Machi. Baada kufika hapa palikuwa na mti mkubwa sana mkubwa sana eh. kiasi kwamba huo mti mkubwa ulifanya yeye aweze kukaa sehemu na kuweka tenti lake kupumzika, kipindi ambacho alikuwa anafuatilia chanzo cha mto Nile mm -hmm. ya kwa hiyo <clears throat> alipofika hapa alikuta kuna baadhi ya biashara zilikuwa zinafanyika, ingawa sio kwa pressure ile kubwa, lakini kuna biashara ambazo zinafanyika, na kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu sana, alishindwa kuvumilia ile situation ambayo ilikuwa inakuta wa Afrika. Kwa hiyo moja kwa moja akaamua kuahirisha safari yake kwenda Nile na kufuatilia sasa kupigania kuhusu haki za binadamu sasa na watu wa Afrika. Afrika. Yeah, kwa hiyo alipotoka hapa alielekea nchi ya nahisi kama Zambia kitu kama hivyo. Baada ya kwenda kujulikana mwisho wake ilikuwa wapi, lakini Waingereza walikuja kutawala pia wakapata hiyo historia kwa sababu Dr. Livingstone alishafikia hapa, wakaamua kujenga hili jengo. Kwa hiyo hili jengo limejengwa na Mwingereza na sasa tunalitumia kama ni makumbusho pia ya Mikindani. Kwa hiyo tutaingia humo ndani tuone vitu vingi asili ya Wamakonde, nini chimbuko lao na vipi ambavyo tunaishi mhm. kutokana na tamaduni yetu pia. Ya, kwa hiyo karibu sana ndani, mm. tujionee vitu tofauti tofauti. Baada ya hapo tutaenda sehemu nyingine mojawapo ya zile tunasema local tattoos tunavyotoka hapa kwenye kuelezea eh. ya hivi ndio ambavyo wanachanjwa mm. mtu unachukuliwa kisu anachanjwa usoni then kuna unga fulani anapakwa mweusi mm. ambao unga unakuwa na maumivu kidogo lakini baada ya kupoa inatokea uvimbe namna hii mm. ya anakuwa hivi ambavyo alivyo ya kwa hiyo hapa ni nao pia ni wa Makonde baadhi wa Makonde kipindi hicho cha koloni hivi ambavyo walikuwa wanaishi na dressing style zao zilivyo hapa pia kuna utoleshaji wa maneno kutoka Kiswahili, Kiswahili na Kimalaba Kwa sababu tunasema Wamalaba ni wale jamii ambayo inakaa pembezoni mwa bahari ah. ya hao ni, Wamalaba yeah. Hmm. Wamakonde wao wanatokea kidogo pembezoni kidogo ma hii ufukwe ah. eh, kwa hiyo kuna Kimakonde, Kimalaba, Kiswahili na lugha ya eh, Kiingereza yeah, Kimakonde naweza tukasema hello, hello eh. Kimalaba yes hello, hivyo hivyo eh. Kiswahili ndio ndio Kimakonde ni Kiingereza yes eh. Pia Kimalaba mene Kimakonde mene, Kimalaba nta mm. na, au nanga Kiswahili hapana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tumetolesha maneno yetu yeah. kutoka lugha moja mpaka lugha tatu mbeleni. Yeah, yeah. mm. Hapa pia pana sanaa hii ambayo ni mtu tu mm. au nasema kijana ambaye anaishi hapa hapa Mikindani kajitolea kuonesha uhalisia jinsi gani ambavyo watu walikuwa wanasafirishwa kipindi hicho watumwa kupitia huu mkondo wa maji kutoka hapa mm. na kuelekea shifti za mbeleni. Kwa mfano walikuwa wanatolewa hapa kupelekea moja kwa moja Kilwa, moja kwa moja Kilwa, yeah. Kilwa tu Zanzibar tu Bagamoyo, yeah. Bagamoyo direct to Stone Town, yeah, Unguja, eh, Unguja, eh, hiyo ndio ilikuwa shift yao kutoka yeah. huku mpaka yeah. huku. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo picha na kachonga hii rafu ile mm. ili kuonesha vipi ambavyo watu walikuwa wanasafirisha hizo bidhaa zao. <coughs> Pia hapa inaelezea watu wa Mikindani vipi ambavyo wanaishi na hapa kama unavyoona ni baadhi ya mitego ya samaki mm. ambayo inatumika sasa hivi kwenye kutegea samaki kule baharini. okay. Eh. Ya mvuvi anachukua na anaweka kabisa kwenye maji, anaweka chambo ndani mm. na moja moja kwa moja kesho yake akija anapata kitoweo kupitia hii kitu. Eh. Kwa hiyo na hii pia inatumika kwenye kubebea. Hii ni kama mtego, hii baada ya kupata kitoweo unatumia kubebea hii hapa mm-hmm. hiki ni kitanda ambacho kina sisi wa, wa, wa, wa Makonde huku tunakitumia mojawapo yeah. ya eh. sehemu ya kupumzikia. Kwa hivyo kipindi inaaminika kwamba mtu ukiwa na full set ya namna hii mm. kitanda na mkeka wako mm. moja kwa moja unajiweza kiuchumi. Mm. Yeah, that's why kimewekwa hapa kuonesha uhalisia jinsi ambavyo tumetokea na sasa hivi jinsi tulivyo. So. Eh, kwa sasa hivi kama hivi inavyotumika mm. hii inatumika tu kama ni sehemu mojawapo ya kukaa chini, watu wanakaa ila kitanda yeah. Sasa hivi ni kama tu starehe, watu wanaweka ndani kama mojawapo ya kuenjoy tamaduni yeah, za hapa yeah. Hapa pia kuna mitungi mitungi tofauti tofauti mm. Kuna hii mitungi ambayo tunaiona ni mitungi ya kale sana hii mitungi inaaminika kwamba wale ambao walikuwa wanatumia sana sana ni Waarabu, Waarabu na Wahindi. Hao yeah. ndio watu ambao wanapenda sana mapambo ndani ya nyumba na kuweka vitu kama hivi. Yeah. Ila hapa tunaonesha ni uhalisia au mifano ya baadhi ya viungu au tunasema mifano baadhi ya sanaa ambazo sisi tunaitumia kwenye kuandalia chakula. Kwa mfano hivi viungu <clears throat> tunatumia sana sana kwenye kuandaa chakula. Pia hii mitungi mikubwa nayo pia tunatumia kwenye kuandaa chakula, kupozea maji, pia hata kuandaa baadhi ya vinywaji ambavyo tunaviamini sisi ni vya kitamaduni zaidi. Yeah. yeah. Pia hapa kuna Waswahili ambayo inaelezea muda wa miaka elfu mbili hiyo mm. Waswahili jinsi ambavyo walikuja na mm. wapi ambao wameanzia. Mm. Huyu mm. ni sultani yeah, huyo ni sultan yeah. yeah. Pia hapa inaeleza vyakula vya asili ambavyo vinapatikana huku Mtwara na sisi Wamokole tulikuwa tumetumia sana mm. kwenye swala zima la kuenzi tamaduni zetu ili zisipotee moja kwa moja. Yeah, kuna chakula ambacho kinaitwa ming'oko hiki hapa yeah. ni mizizi ambayo inapatikana chini mm. ila baada ya kupatikana chini hii baada ya kuwa mizizi kuna kipindi inakuja inakuwa mwisho wa siku inakuwa na umbo kama muogo muogo e, eh, eh. kama muogo ya. ila baadaye tunakuja tunabadilisha tunaweza kubadilisha kutoka kwenye hii shepu na kuleta kama yani kama shepu ya ugali kama unavyoona hapa yeah. e, eh, kwa hiyo tukitoa hapa kuleta kwenye hivi na ni laza pia inabadilika na pia mm. jina inabadilika yeah. hii ni mingoko ila baada ya kutwanga unavyoona hapa inakuwa tena chikandanga Eh, kama kama ugali eh, hii hapa inakuwa chana mm. eh, kwa hiyo unavyoona ni posija zake ambazo zinapatia mpaka kuja kuwa hivi ilivyo mm. kwa hiyo na hapa pia ni, ni, ni TV ambayo inaonyesha inaonyesha ngoma za kitamaduni za huku mkoa wa Mtwara. Kila kabila limeleta limewasilisha ngoma yake, kuonyesha jinsi gani ambavyo wana protect tamaduni zao na jinsi gani ambavyo wanahenzi matamaduni zao katika sehemu zao. <coughs> Pia kwenye hii kabati tunaonyesha kwamba hizi ni moja ya sanaa ambazo sisi wa Makonde huku sana sana tulikuwa tukizitumia sana na tukilikuwa tunazo tunaweza sana kuzitengeneza baadhi ya bidhaa fulani kutumia hizi sanaa. Kwa mfano tunaangalia huu mkeka mkeka. Umke, watu wa Mikindani wamekuwa sana sana wakikaa kumbini kwao na kutengeneza mikeka tofauti tofauti na kujipatia kipato. Hmm. Achana na shughuli za kilimo pia na uvuvi. Hmm. Wao pia ni wafinyanzi wazuri na pia tunasema ni handicraft wanazitumia sana ah. yeah. Hapa pia inaonyesha baadhi ya tunasema baadhi ya, ya, ya, ya, ya Ministry of Transport ambayo ilikuwa yeah. inatumika kipindi hicho yeah. kusafirishia watumwa kutoka yeah. hapa kuelekea sehemu nyingine yeah. kwa sababu kile kipindi kulikuwa bado tujaanza kutumia usafiri wa, wa nchi kavu kwa hiyo moja kwa moja watu walikuwa wanatumia sana sana usafiri wa majini. That's why kulikuwa na manuali nyingi, watu walikuwa wanashambuliana kupitia manuali pia. Kwa hiyo na kwa chini hapa pia kuna baadhi ya vifaa ambavyo vimegunduliwa vilikuwa vinatumika na Wahindi Wahindi, sana. Kuna hili hapa birika la la dhahabu mm. la pia dhahabu tena la shaba yeah. pia pana lile nini nao pia la shaba, mtungi wa shaba mm. na unaweza kuona kuna baadhi ya species ambazo zimewekwa ambazo zilikuwa zimeintroduced na Wahindi iko mm. kipindi. Wahindi walikuja hapa kufanya biashara za viungo viungo, species species yeah. Kuna birika ya Uingereza, birika ipo pale, tutaenda kuiona ah, yeah. yeah. Pia hapa pana historia fupi ambazo imeelekea imeelezwa kuhusu mji mkongwe wa kisiwa wa Kilwa. Kilwa. E, eh, eh. alikuwa ametujuziwa hapo vipi ambavyo ulianza na kipindi gani ambacho ulinaniliwa. hmm. Pia pana hii sahani ya Wahindi. Yeah. Hii sahani mfano wa sahani ya Wahindi wengine ambao pia nayo ilikuwa inatumika yeah. Kwa sababu Wahindi wao walikuwa wanakaa kwenye klani kubwa, kwenye hmm. ukoo kubwa sana. hmm. Unakuta baba sahani ile ambayo tunasema ni ya shaba ile pale. Eh. Ndio alisia halisia. Ilikuwa inatumika ilikuwa imejaa full kabisa, ilikuwa mbadala wake ilikuwa ni hii hapa. hmm. Gatomu mchakula watu wanaenda wanapata chakula moja kwa moja. wa Wahindi. wa wao. Yeah. Pia pana huu huu hii kichungu. Hii kichungu. Kichungu. Ya unaweza kuona hii sanaa yake iliyotumika hapa ni ufundi wa hali ya juu sana kwa sababu imekuwa very smooth yeah. na pia imekuwa protected mm. mpaka mm. sasa hivi. Sana, eh, sana sana. Wanasema bado haijajulikana, haijajulikana uhalisia wake nijulikana wapi imetokea, lakini tunaamini kuwa Wahindu ndio ambao wanatumia sana mitungi kwenye kuhifadhia vitu. Mhindu mm. anatumia mtungi kwenye kuhifadhia maji, mtungi pia kwenye kuhifadhia vyakula, kila kitu ya. Ah. Kwa hiyo mtungi nashuku kwamba moja kwa moja ulikuwa ni wa Wahindu wa Wahindu ya Wahindu eh. Waarabu pia eh, wa arabu pia nao pia wanatumiaga vitu kama hivi e. ya kwa unaweza ukaona hapo ni mtungi ambao sana yake mm. ni, ni mzuri sana yeah, yeah. pia hapa na hili jiwe mm. jiwe ambalo lilikuwa linatumika na Waarabu lakini bado wanasema hajajulikana lilikuwa linatumika kinamna gani. Kwa hiyo watu wamelileta hapa, unasema nini wahusika wa hii makumbusho wamelileta, lakini bado hawajagaidi mm. kifaa gani ambacho kinasema matumizi gani ambayo ilikuwa inatumika kwenye hili jiwe, lakini ilikuwa inatumika na Waarabu na tunaendelea kulitunza hii sehemu liweze kuwa miongoni mwa historia ya hii sehemu pia na hmm. makumbusho pia pana ile sahani kama nilivyosema mwanzo, hii ni sahani ambayo ilikuwa inatumika na Wahindi. Sahani tunasema ni sahani ya nini? Sinia ya shaba kabisa. Hii ndio ilikuwa uhalisia wake wenyewe, yeah. Wanatia mle chakula hiyo ikiwa full, walikuwa wanatumia taratibu yake mbadala yake kule. Ah, ah. Pia pana ile bilika bilika wanasema asili yake bado hajajua, lakini ni bilika la mkoloni yeah. ambalo walikuwa watu wanalo mitaani, ila baadaye wakasema jamani, tunalo tunaomba mm. mliweke kama sema makumbusho moja wapo iweze kuhifadhiwa mm. kila siku. La bilika nini mliosema ya Mwingereza nini nia ya hii inajulikana ambayo mpaka sasa bado tunaitunza hapa hii sehemu mm. ni mojawapo ya rasilimali zilizokuwepo hapa makumbusho. Na hii ni sehemu ambayo inaonyesha watu jinsi gani ambao walikuwa wanasafirishwa na mashirikano ambayo wamepitia ya watumwa pia. Kwa unaweza ukaona baadhi ya vifaa hizi ambazo zimetumika kwenye kubebea watumwa kutokea sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Eh. Ndio kwa unaweza kuona hapa picha baadhi ya mtumwa akiwa anaugulia maumivu makali sana, kwa sababu alitobolewa puani na kamba. Hii sio nyuzi mm. Hii tunasema ni kama ambayo imeunganishwa, ni kama ni mzizi huyu mm. yeah, ni mzizi ametobolewa puani. I don't know, ila ametobolewa puani hapa mm. ikiwa ni mojawapo ya kufosi kuendelea na na safari pia. Alitokea wapi? Ah, Huyu bado tujajua mtumwa ametokea wapi, ila ni watumwa Afrika Mashariki, kwa sababu watumwa wengi sana ambao walikuwa wamepitia hapa mitindani walikuwa wanatoka moja kwa moja Songea, Tunduru direct mpaka hapa. Ah. Walikuwa wakitoka hapa wanasafirishwa moja kwa moja kuelekea kama ilivyo kwa DC route. Kutoka hapa Mikindani, Kilwa, Bagwapi, Kilwa, Bagamoyo, Bagamoyo moja kwa moja Unguja na Pemba wanaenda moja kwa moja. Yeah. kwa sababu kwa ni soko kula watumwa yeah. kwa hapa Afrika Mashariki. Pia pana hii sehemu hii kabati ambayo inaonyesha dini tofauti tofauti ambazo zimetawala hapa Mikindani, mm-hmm. ingawa pasenti kubwa sana ni Waislamu ambao wanaloketi hii sehemu okay. ya kwa hiyo hii ni, kwa, ni Qurani hapa pana Hindu, dini ya Kihindu, hii ni dini ya Kikristo ya ingawa Wakristo wametengwa kidogo na kanisa lao lipo mbali kidogo ya hapa sehemu mm. ipo pembezoni kidogo, kutokana na watu wa hapa wengi wao ni Waislamu sana, Waislamu yeah, sana. Kwa misikiti ipo hapa kwa senta yeah. Ila kanisa limejaribu kwenda pembeni kidogo mm. kupisha mambo ya mtafaruku wa kidini. Pasenti gani? Yeah. Naam, pasenti gani? Pasenti haijulikana. Yeah, yeah pasenti bado sijajua. Mm. Mm. Pana hizi current ambazo zilikuwa zinatumika kwa kipindi yeah. ya kila pesa ikiwa inatumika kutokana na sehemu yake mm. kuna pesa ambazo zilikuwa zinatumika hapa East Africa kuna pesa ambazo zilikuwa zinatumika sehemu zingine tofauti tofauti kuna hii Dutch East African kuna hii hapa nini East Africa Currency yeah. Board yeah. ambayo ilikuwa inatumika East Africa mzima yeah, yeah, Afrika ya, mashariki. ya Afrika Mashariki kote yeah. na unaweza kuziona different currency ambazo currency ambazo zipo Tanzania, Uganda, Tanzania, mm. Kenya pia mm. so, pia pana picha ya Dr. Livingston. Yeah, huyu sio ni Dr. Livingston mwenyewe mm. ambaye picha yake imewekwa hapo kuihenzi na historia yake ambayo imetawala katika ile jengo, ikiwa ni mojawapo ya mtu ambaye amepambana sana sana sana sana na mojawapo ambaye amepita hii Mikindani mwaka 1966 kwenye swala zima la kufuatilia chanzo cha mto Nile, ila baadaye akachange kuja moja kwa moja kwenye swala la eh. kupambana kwa haki za binadamu sasa na West Africa. Yeah. Pia hapa pana historia tofauti tofauti kuna historia tofauti tofauti. Kuna wapigania uhuru hapa ambayo inaelezea freedom fighters kama mm. unavyoona mm. hapa mm. pia kuna historia ya Chifu Mkwawa ya ambaye naye pia alikuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wamepambana sana na Wajerumani kule nyanda za juu kusini mm. ya ikiwa alipambana ali, ali, ali, ali, ali sana, ila mwisho wa siku akazidiwa nguvu na mwisho wa siku akajiamua kujitupa sehemu fulani kwa sababu ya kumkimbia Mjerumani, sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye amemuumiza sana Mjerumani, kwa mm. akajua nikikamatwa moja kwa moja itakuwa ni mateso makali sana. yeah akaenda kujitupia sehemu fulani akajinyonga huko sijui mm. historia yake ipotea hapo. Samahani bwana, eh, huyu ni nani? Huyu tunasema ni moja ya watu ambao walikuwepo hapa hapa Mikindani mm. kwa sababu Mikindani kulikuwa na shamba pia la mkonge, shamba la mkonge kama unavyoona hii picha yake hapo nyuma kabisa, kama ukitoka unaenda huko Dangote pale pembeni palikuwa na shamba la mkonge ambayo shamba la mkonge alikuwa analima muhindi, ila baadaye muhindi, baada ya muhindi kutoka, lile shamba likawa linasimamiwa na watu wa Kijerumani watu wa Kijerumani kama unavyomuona huyu ni Sultani ambaye alikuwa amesimamia sana sana sana swala zima la shamba la mkonge hapo ndani mm. ambao anamuita Wali Muhammad Salim, Salim. alikuwa anaishi hapa hapa Mkindani.